ο τοίχο ποιος ο τοίχο ποιος τίθεσι θεμέλιον EITE τοίχοι ειτε εκ χαλικον χους ο λιθοκόπος εν το HO ε ορυτεῖ καὶ ο λιθουργός προς μέτρον παρασκευάσδει ειτε εκ πλίνθον εκ πελού χυδετι χυγραινομένου παρασκευάσθεντον cae en camino e opte menon. Eita sun hupagogei coniamati cae leocomati per i ballei.